Sraith Pictiúr 15. Turas go dtí Comórtas Leadóige Wimbledon. Dé Céadaoin a bhí ann. Bhí scrúduithe an tsamhraidh ar siúl ag daltaí na cúigiú bliana. Tar éis na scrúduithe chuaigh Ruairí, Liam agus Seán go dtí an club leadóige. Thosaigh siad ag caint faoi laethanta saoire an tsamhraidh. Dúirt Ruairí gur bhuaigh sé trí thicéad chuig comórtas leadóige Wimbledon. Thosódh Wimbledon ag deireadh na míosa. Ag deireadh mhí an Mheithimh, thug tuismitheoirí Ruairí chuig an aerfort iad. Chuaigh siad go dtí an deasc cláraithe d'eitiltí do Londain. Thug na buachaillí a dticéid agus a bpasanna don bhfreastalaí. Fuair siad a gcártaí bordála uaithi. Dúirt a athair leo taithneamh a bhaint as an turas. D'iarr Mam orthu téacs a sheoladh abhaile ó Londain. Shroich na buachaillí Aerfort Gatwick go luath ar maidin. Bhí an aimsir i Londain ar fheabhas ar fad. Thóg siad taxi go lár na cathrach. Chuaigh siad díreach go dtí an óstán. Cheap Seán go raibh an seomra fíorchompordach. Dúirt Liam go raibh an biachlár iontach. An lá dár gcionn, bheartaigh siad dul ar thuras timpeall chathair Londain. Thóg siad traein faoi thalamh go Stáisiún Westminster. Bhí an chathair dubh le daoine. Thóg siad turas bus oscailte timpeall na cathrach. Chonaic siad Ben Mór agus Súil Londain i rith an turais. Bhain na buachaillí an-taithneamh as an turas. Lá an chluiche, shiúil siad ón óstán go dtí staid Wimbledon. Bhuail siad leis na himreoirí Rafael Nadal agus Novak Djokovic. Daoine cairdiúla ab ea iad. Labhair siad leis na buachaillí ar feadh cúpla nóiméad. Fuair na buachaillí sínithe na n-imreoirí. Bhí sceitimíní ar an triúr acu. Bhí an cluiche ar siúl sa chúirt lárnach i Staid Wimbledon. D'fhreastail slua mór ar an gcluiche. Cluiche iontach ar fad a bhí ann. Bhuaigh Djokovic ar Nadal ar deireadh. Thuig na buachaillí go raibh an t-ádh leo an cluiche iontach seo a fheiceáil. Mhothaigh siad brónach ag dul abhaile.